Olá, sou Sara Mercado Matthews, sou agida de imprensa aqui no Consulado Americano aqui no Rio. Eu sou da Califórnia e para os brasileiros que estão pensando em férias, Califórnia é um ótimo local. Além das cidades que os brasileiros já conhecem, San Diego, São Francisco, Los Angeles, Califórnia também tem ótimos parques nacionais. O meu predilito é Yosemite, Yosemite é um parque nacional muito grande e tem Half Dome e vários pontos turísticos que os brasileiros vão gostar. Para os que gostam de viajar durante o inverno lá nos Estados Unidos, Lake Tahoe também é uma ótima destinação. Tem uh, muitos locais para esquiar e para fazer snowboarding. Já mais para o sul do estado, o Hearst Castle está bem conhecido pela arquitetura e também para a coleção do arte antigo. É, é muito pouco conhecido pelos brasileiros. Para quem gosta de curiosidades, a Biblioteca Presidencial Ronald Reagan também é vale a pena visitar. Tem dentro do seu terreno um legítimo avião Air Force One. Para mais informação, visita este site. Espero que você goste da sua viagem à Califórnia.